Tämä on Hervanta, Tampereen pahamainen lähiö. Surun ja epätoivon tyyssiä. Paikka, jossa on Euroopan korkeimmat murhatilastot. Paikka, jossa kymmenen ihmistä menehtyy väkivaltaan päivittäin. Paikka, jossa et halua liikkua yksin. Kallinen, Hän on konstaapeli Kallinen, murharyhmän kovanaamainen konkari tinkimätön sankari, joka ei epäile käyttää raakaakaan väkivaltaa saadakseen konnat kiinni. Hän on etsivä kuokka, valmistunut juuri parhain arvosanoin poliisikoulusta. Hän käyttää partava terävää älyään silloin, kun voima ei riitä. Yhdessä he ovat. Ervanta Homicide, murharyhmä. Saatana pedofiilista on you Mä lautan, jos kytät saa tästä paikasta tietää, niin me ollaan kaikki silloin kusessa. Mä tulin vaan siivoon, niin tää oli kuolleena tässä. Meitä on kusetettu. Se pääsi pakoon. Se on teidän vika. Kaiken sen jälkeen, vaikka te mitä yritätte, niin se pääsee pakoon, perkele. Et sä mitä tarkoittaa? Tää tarkoittaa sitä, että meidän viimeinenkin johtolanka meni tässä saatana kuka kuin Pepe! Kallinen! Mulla on no isompi kuin sulla vittu neunukki! Sä tapat sen äijä ja sitten mä tapan sen pereen, onko selvä? Vitun kytät! Mä en tiedä mitä, Sara Holmpi, me pitää. Tähän mä vedän raja. Nyt mä en ainakaan oo enää mikään poliisi. Jos mä tietäisi missä ne roistot on, niin mä menisin tappamaan ne kaikki. Kyllä mä tiedä missä ne on.